Incubaliance, et ça qui est, intéressant, c'est deux ans en fait d'incubation. De, deux ans d'incubation, euh, où en fait les, projets sont sourcés dans les universités de Paris-Saclay, les labs, euh, soit sur les étudiants, ou même il y, a des, il, des, incubateurs dans les différentes écoles. et donc ils vont chercher, Incubaliance va chercher en fait euh, les, talents dans dans dans dans ces lieux ça peut être voilà, systématique, euh, euh, qui est plutôt euh, axé télécom, Cap Digital qui est plutôt sur le digital, ou Optics Valley qui est plutôt dans la transmission. Donc il y a, effectivement, dans ces, dans ces clusters, il y a aussi des personnes qui travaillent sur des projets et qui peuvent avoir développé un certain nombre d'idées de, et qui, ont besoin d'un incubateur pour pouvoir développer ces idées. Vous avez les, groupes industriels, moi, je suis un exemple, je suis des Alcatel. Euh, parce qu'on avait gagné un concours interne. Et on a, euh, on, a, euh, on a finalement été incubé chez Incuballiance. Vous avez aussi des SME, enfin des, petites et moyennes entreprises, qui peuvent être intéressées pour avoir un support de type Incube Et puis, ben, vous avez des employés ou des entrepreneurs individuels qui, parce qu'ils se sentent un peu tout seuls, ou qu'ils ont, ils ont besoin d'être épaulés, ou ils ont besoin d'acquérir une légitimité. Parce que quand vous rentrez dans un incubateur, vous, êtes vous pouvez acquérir une légitimité, donc qui, qui effectivement rentre euh, ou souhaite rentrer dans un incubateur. Alors, pour rentrer dans un incubateur, vous avez une présélection, c'est-à-dire que vous avez un dossier, hein, qui est un dossier qui est, qui est, euh, qui est alors là pour le coup un, un, explicatif de votre projet, qui est un mini business plan, d'accord et puis, euh, et puis avec, avec qu'on va regarder, et on va tester, on va tester si, si effectivement euh, il y, euh, y, a une volonté d'incubation de prendre en compte l'accompagnement. Donc vous avez un comité de présélection qui finalement va vous donner accès à Genesis Lab et pendant, pendant trois mois, on va améliorer euh, vos capacités finalement à, à à appréhender, à gérer une start-up, à finaliser votre business plan, à apprendre à, pitcher, à apprendre à, vous, la segmentation, à définir votre valeur, etc. On le verra ça plus en détail après. Et là, après ces trois mois de Genesis là, vous avez effectivement le, comité de sélection. Le comité de sélection où vous avez des personnes, des représentants des écoles du, plateau de Saclay, des, représentants de la région, des, des chercheurs qui sont là, et vous allez pitcher. Et à partir de ce pitch, on va dire oui, vous êtes pris ou non, vous n'êtes pas pris. Et ça prend en compte effectivement la progression que vous avez. Et derrière, bah, tous les six mois, vous avez ce qu'on appelle une forme de GPS, c'est-à-dire qu'on on, va suivre votre projet selon cinq, axes qu'on verra euh, après, et on va voir si effectivement vous êtes dans une progression normale euh, pour vous assurer les meilleures conditions de survie et donc de progression et de réussite donc de votre projet. Et puis ben, après, vous avez euh, la fin de l'incubation. La fin de l'incubation, vous devez effectivement payer des frais, parce que c'est payant. Et euh, vous devez également euh, rembourser ce qu'on dit les, les, les, les, avances remboursables. C'est-à-dire que quand vous êtes en incubateur, vous n'avez pas d'argent, on peut vous prêter de l'argent, par exemple pour faire votre logo, pour faire des plaquettes, pour faire un certain nombre de choses. Et derrière, une fois que vous avez généré vos premières ventes, bah, vous êtes en mesure de rembourser et vous avez la post-incubation, c'est-à-dire que Incuballiance peut garder dans ses locaux euh, des, structures qui ne sont plus en incubation, mais qui profitent en fait des, euh, locaux physiques euh, d'Incuballiance.